армысыздар құрметті әріптестер бүгін біз сіздермен жазғы мектеп кезінде күнделік кезетті, яғни ктж ны қалай толтыруға болады деген сұрақтарға шешім айтатын боламыз олай болса біз бастаймыз бастамай тұрып біздің каналымыздың дамуы үшін тіркеліп кетуді және колокольчикті басуды ұмытпаңыз кеттік олай болса бастайық олай болса қараңыздар бізде осындай бір экран ашылды яғни қарайтын болсаңыздар әрқайсыларыңыз осылай өздеріңіздің күнделікті кезектеріңізге кірген кезде мектептің жанында қбб деп тұрады яғни қосымша білім беру демек осыған бір рет ә, басып кіреміз кіргеннен кейін қарайтын болсаңыздар міне журналдар деген бөлімге кірейік журналдар бөліміне кіргеннен кейін өзіңізге берілген сыныпты таңдайсыз мысалы мен он ны бір рет басатын болсам мына бетте пәндер шығады сіздің қай пәні сіздікі менікі мысалы физика пәні белгілеймін кіремін ә, осы жерде міне кезең таңдау дейді яғни біз осы ә, бір рет басамыз кезең яғни бізде ә, жазғы мектеп 26 мамырдан 17 жетінші ә, маусым аралығында демек осы аралықтарды таңдаймын иә міне таңдадым мына жерде маусым деген 06 алты ұмытпаңыздар таңдадық қолдану осы кезде бізге міне сабақтың болатын уақытын осылай көрсетіп береді қараңыздар иә енді қараңыздар осы жерде біз ары қарай осы сыныпқа не толтыруымыз керек яғни ә, күнтізбелік тақырыпты жоспарлауымыз керек ол үшін біз не істейміз міне оң жаққа келсеңіздер ә, тақырыптық жоспарлау деген бар бір рет басамыз одан кейін барып қараңыздар төмен қарай түсеміз міне сізде мына жерде тақырыбыңыз яғни сағат саныңыз и тақырыбыңыз тұрады неше сағат саны иә осы берілген күндерге тақырыптарыңызды мына жерге сабақ тақырыбына тақырыпты енгізесіз сағат саны неше сағат екендігін енгізесіз және жалпы үйге берілетін тапсырма барлығын толтырып шығасыз өзіңіз одан кейін енді қараңыздар осы жалпы өзіңіздің есептеу қаншалықты дұрыс толтырылды дұрыс толтырмағанын көру үшін есептеу бөліміне кіреміз есептеу бөліміне кіреміз төмен қарай түсеміз және мына жерде ә, жалпы сіздің осы күнделік кезет бойынша қаншалықты дұрыс толтырған толтырмаған көру үшін арнайы мұғалімдерге деген иә бөлімге кіреміз ә, осы жерде бізде міне мұғалімді таңдаймыз қараңыздар мұғалімдерді таңдаймыз и есептеу қараңыз менде екі сынып әлі толтырылмаған демек осы, осы арқылы өзіңіздің есептеуіңізді дұрыс толтырдыңыз ба толтырмадыңыз ба деген ә, сұрақтарға осы жерден шешім таба аласыздар жақсы әріптестер сіздер үшін пайдалы болғанына қуаныштымыз әрине біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар